LibreOffice Impress's mınz presentation print karnaki spoken tutorial's mınz çıta istekbal. At tutorial's mınz vichav is print karnik muhtelif option. Slide, handouts, notes, the outline. Yiten çeyiz Ubuntu Linux version 10.04 to LibreOffice Suite version 3.3.4 istimal karan. कुन कुन वज प्रजेशन हार्ड कॉपी प्रिंट आसान करें मिसाल पुचो पीन प्रजेशन कॉपी पाजरीन यहां दिन लिहाजा गोड पीन प्रजेशन सैम्पल इम्रेस पे डबल क्लिक कर खोलोन यह स्लाइड प्रिंट करने खातर करियो फाइल तो प्रिंटस पेट क्लिक या हिक्यू तो कंट्रोल तो पी कीज इकवट प्रेस करित General the options tab banmans tartibat zaan khatr wichu LibreOffice Writerik documents wichin the print karan will tutorial. General tabas mans printers under document fieldas mans is wichhaw ke options yim makhsus tor impresses mans maujood che yim options che isi matlubu formatas mans panin slide print karne sahulat diwan slide handouts notes the outline slide option मुंतब करان वलिव वो करो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टैबस पे क्लिक यन हूँ तुम स्लाइड केन हिस्सन कलर तो साइजुक इंतखाब कर यम तुम प्रिंट करन कंटेंट मज करिव slide name date and time तो हिडन पेजस मुंतब इथ पट मतन तफसील दिवान यह स्लाइडुक नाव तारीख तो वक् बे हरगा कह चूरी रूदमुत पेज आ प्रिंट करान कलरस मन ग्रे स्केल मुंतखब करान यथ पे जन मतन तफसील दिवान बाकी से स्लाइडिक असल रंगस मज या ब्लैक एंड वाइटस मज प्रिंट करान साइजस मज करू फिट टू प्रिंटेबल पेज मुंतखब तु हू बाकी options Libre Office Impress tabs मज पन पान वचित यम मकसद प्रिंट छु यछान करुन अमकिस बुनियादस पे पेज लेआउट टैबस मज ऑप्शन मौजूद मसलन प्रिंट आउट किस एक्सी पेजस मन तो कह स्लाइड यहां लिहाजा पेजस पर शीट करियो मुंतखब डिफॉल्ट तौर कर एक्स पेजस पे अख स्लाइड प्रिंट यह अकि सफुक अख लकुट प्रिव्यू ड्रॉप डाउन एरोस पे करियो क्लिक तो अकिस सफस पे कतिया स्लाइड प्रिंट करें ती करियो मुंतखब हरगा अस जो करो मुंतखब अस हेको प्रिव्यूस मन पेज वचित वो हरगा इस शेन हुन इंतखाब करो तिल हकाव इस प्रीव्यूस मन शे पेज विचित draw a border around each page option करियो मुंतखब यह प्रिंट काढ़ने के वक्त प्रत सफस पे सियाह बॉर्डर बनावान यह पेजस ज्यादा पुरकशिश बनावान दोम ऑप्शन ब्रोशर यह स्लाइडस किताब हंद पे प्रिंट काढ़ने सहूलत दिवान यस जन बाइंडिंग खतर सहल आ फिलहाल करो नॉप्शन मुंतखब तुम हूँ यह पत पान वुचित अमि कथ हूं थो ख्याल ज ऑप्शनस टैबस मज तमाम चेक बॉक्स गैर मुंतखब यम चेक बॉक्स खसूसी मकसदन हंद खतर यहज कत करो नोटोरियलस मज वो करू प्रिंट बटनस पे क्लिक हरगा प्रिंटर सही पे मरबूत आल कर प्रिंटर प्रिंट कर शुरू वो हेचो हैंड आउट्स ऑप्शनस मुतलिक फाइल तो प्रिंटस पे करू क्लिक तो जनरल टैबस मं करियो प्रिंटस अंदर डॉक्यूमेंट फील्डस मज हैंड आउट मुंतखब डिफॉल्ट पर्च सफस पे चोर स्लाइड आसान तो डिफॉल्ट तरतीब छ दशनि पे खोवर तो पत बोन कुन अम प्रेजेंटेशन खातिर थयो ये यथै पट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टैबस मज वछियो तुहि साइज ऑप्शनस गैर फाल अमिक वजह यह प्रिंटुक साइज शीटस मन स्लाइडन हज तदाद तो शीट साइजस पे मुनहसर आसान वो करू प्रिंट बटनस पे क्लिक हरगा प्रिंटर सही पे मरबूत आल कर प्रिंटर प्रिंट कर शुरू वलि वो गो गोडनच स्लाइड पे तो नोटस टैबस पे करो क्लिक ये करो नोटस मज type this is a sample note तुहुंद नोट प्रिंट करने खातर यम जन तो पन्ने स्लाइड टाइप करमित ऐस करो फाइल तो प्रिंटस पे क्लिक जनरल टैबस मज प्रिंटस अंदर डॉक्यूमेंट फील्डस मज करियो नोट्स ऑप्शन मुंतखब खोवरे तरफ वुछियो प्रिव्यू पेजस कुन यह हावि स्लाइड किस बनमिस हिस्सस पे तुहुंद टाइप करने आमित नोट वो करियो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस टैबस पे क्लिक वुछियो जी येल नोट प्रिंट करो अम खातर छिन साइज ऑप्शन दस्तियाब वो करो प्रिंट बटनस पे क्लिक हरगा प्रिंटर सही पे मरबूत आल कर यह कर शुरू अखरस मं प्रजेंटेशन के वक्त फौरी हवाल खतर स्लाइडुक आउटलाइन प्रिंट खतर करियो फाइल तो प्रिंटस पे क्लिक जनरल टैबस मं प्रिंटस अंदर डॉक्यूमेंट फील्डस मं आउट लाइन ऑप्शन मुंतखब दशन तरफ व्यू प्रव्यू पेजस कुन यह स्लाइड हेडिंग्स तो सब पॉइंट्स हेथ आउट लाइन तो तरतीब हावान वह करू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टैबस पे क्लिक बे थयो याद जल येल इस आउटलाइन प्रिंट करो अम खतर साइज ऑप्शन मौजूद आसान वह करू प्रिंट बटनस पे क्लिक हरगह प्रिंटर सही पट मरबूत आल कर यह प्रिंट करन शुरू अथ सत वत ट्यूटोरियल किस इख्तितामस अथ मज हेच अस प्रिंटिंग मुतलिक बे स्लाइड हैंड आउट्स नोट्स तो आउट लाइन ये जामिया तफवीजी काम करने कोशिश अख नव प्रजेंटेशन बनो सिर्फ करो दोम स्लाइड प्रिंट गोडनच चोर स्लाइड करो हैंड आउटस मज प्रिंट यथ लिंकस पे दस्तियाब वीडियो वो यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्टस खुलास करान हरगा तुम असल बैंडविड दस्तियाब तुम हूँ यह डाउनलोड कर वुचित spoken tutorial project team spoken tutorial इस्तेमाल कर वर्कशॉप्स मुनद करान तो तिमन छ सनद दिन यम ऑनलाइन टेस्ट पास करान मजीद जानकारी खातिर लिखियो यथ पथस पे spoken hyphen spoken dot O R G spoken to talk a teacher project हिस्सा यथ भारत सरकार आर डी वजारत हिंज कौमी मिशन आई सी टी जरिए मौनत कर्म अथ मिशनस मुतलिक मजीद जानकारी spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intros पे दस्तियाब यह मसवदुक तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत आमदन करम यह प्रोग्राम वुचने वस्त वाबस्त गसन बापत तुहद शुक्रिया